Аллах тағала өзінің көптеген әмірлерінде құлдары тап болатын жағдаяттар мен үзірлеріне байланысты олардан қиындық ыңғайсыздықтарды алып тастап оларға жеңілдік жасады солардың қатарында ораза да бар Аллах тағала ораза кезінде күндіз пен тамақ жеп қойған адамнан қиындық ыңғайсыздықты алып тастады әрі аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям кім ораза ұстап жатып ұмытшақтықпен тамақ жеп қойған болса оразасын әрі қарай жалғастырып толықтырсын өйткені оны аллаһ тамақтандырды әрі ризықтандырды деп айтты сондай ақ ораза ұстауға шамасы жетпейтін жазылмайтын ауруы бар адам да немесе жасы кәрі немесе сол сияқты басқа да себептермен ораза ұстау қиынға соғатын кісі де ораза ұстамай бірақ әрбір ораза күннің орнына бір кедейді тамақтандыруына болады ал етек кірі немесе босанғаннан кейінгі қаны келіп жатқан әйелге тіпті ораза ұстау тыйым салынады сол сияқты аллах тағала жүкті немесе бала емізіп жүрген әйелге де егер оның ораза ұстауы өзіне немесе баласына зиян тигізуі мүмкін деп қорқса оған және баласына деген мейіріммен бұндай әйелге ораза ұстамауға рұқсат етті тура сол сияқты намазын қысқартып оқитын сапарға шыққан жолаушыға да сапары кезінде ораза ұстамауға рұқсат етіледі әрі олардың барлығына өздерінің қалдырып қойған ораза күндерін рамазаннан кейін өтеу міндетті болады ал жазылып кететін науқас пен науқастанған адамға қатысты үш жағдай бар біріншісі егер науқасы оған ораза ұстауына ешқандай қиындық және зиян тигізбесе немесе ұстаған оразасы оған ешқандай зиян немесе қиындық туғызбаса онда оған ораза ұстау міндетті болады екінші егер ораза ұстау оған қиындық туғызса бірақ зиян тигізбесе онда оған ораза ұстау құпталмайтын мәкрух амал болады ал егер ораза ұстау оған зиян тигізетін болса онда оған ораза ұстау харам болады яғни тыйым салынады